はい後ろでいしますでこれキロにしますと何万になりましょうキロ120キロ120となりますと 2013年の1億5540万円の2倍以上です、2倍ぐらいになりますか社長、やっぱりあの豊洲市場の発生ということもあったんですか、この高値は。いや、今頃ただ買おうとしたんだちょっと高くなりすぎちゃったああまりにもあの2倍以上なんで、前の、高値のね、やっぱり社長のあのお気持ちはどんなお気持ちだったのかなと思います。今頃だからあやっぱりあの 一目見てこのマグロと決めたんですかお客様ですチェもけないですこの人は右かいあ、お客様の入り口だけちょっと開けてください。 <laughs> じゃじゃあこれ何キロになりましょう。 2 7八キロでもう一回あの落札の値段お願いしますはいキロキロなりま合計で合計でこの三億三百六十万はいといえば寿司三昧 また、並びのお客さんに迷惑にならないようにお願いします。 ちらお願いしますよろしいですかもう少しこちらまで来てくださいこちらにはいありがとうございますもう限界ですメディア大丈夫大丈夫。 かましで見ます。大丈夫か。ごめんなさい、ちょっと。戻か

初めていらっしゃった頼むね。はい。おといえばい